აკოსი სასამართლოში ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. მე ვითვლი დღეებს მანამდე, სანამ სექტემბერში მოხდება იქ 4 ახალი მოსამართლის დანიშვნა. მე სხვა იმედი სასამართლოს ნორმალური ფუნქციონირების კადამეწურა იმ ყველაფრის შეფერდარე, რასაც უყურებ. ამიტომ მე სხვა კომენტარი არ მაქვს, მე ვფიქრობ გამოსავალზე და გამოსავალი არის ამ 4 ვადაგასული წევრის ნაცვლად, რაც შეიძლება მალე, რაც შეიძლება კვალიფიციური და პრინციპული ადამიანების დანიშვნა სასამართლოში.